Amaranel channel. लग गया तेरी गलत लग गया छोड़ तेरे वास्ते एक एक तेरे वास्ते मैं हंस करूं जो पानी